Memory verses about joy. Psalms chapter 16 verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forevermore. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Mga awit chapter 16 verse 11 Then my soul rejoice in the Lord and delight in his salvation. Psalms chapter 35 verse 9 in New International Version. Mga awit chapter 35 verse 9. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon, magagalak na mainam sa kanyang pagliligtas. Blessed or blessed are those who have learned to acclaim you, who walked in the light of your presence. Lord, they rejoice in your name all day long. they celebrate your righteousness. Psalms chapter 89 verse 16, 15 to 16. Acts chapter 20 chapter 2 verse 28. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Gawa chapter 2 verse 28 Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Romans chapter 14 verse 17 For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but a righteousness, peace, joy, and joy in the Holy Spirit. Romans chapter 15 verse 17 Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. Thank you for watching. God bless. Don't forget to like and subscribe. Keep safe.